每年三月份呢，对每个职场人来说都是新一轮的职场起点。外界环境呢会有很多变化，招聘市场呢会有很多新的工作啊机会涌现。这个时候，我建议，不管你想跳槽还是想继续留在原岗位奋斗，都可以结合新趋势重新做个职业定位。所以，第一个模块，我们就先来讲求职转型这个主题啊。讲到这儿啊，我还想对新加入课程的得到同学呢多说一句。 原来的超级个体啊，是一个全年的专栏，就我每周会讲一个职场的课题。但到二零二三年，我重新经过了整理，为你划分出了八个模块。在第一个模块的求职转型里面，我给你安排了下面四周的内容，非常的重要哈。首先是职业的定位，你要把位置先定好了。那第二个呢，如果你想动的话呢，跳槽时机要掌握好。 第三个，如果你决定转行转型这种特别大的动作的话呢，你可能需要把过去的能力资源如何迁移到新的行业去。最后面呢，这一切都想好了，可能你还有一些重要的决策要做啊，你做好这些决策，再坦然的、安心的转型上路。首先，在职业定位这周的内容里面呢，我会先讲四条职业发展的路径。 因为我们每个人呢，都活在一个职业的网格里边。那到了某个阶段呢，就要考虑说，我是向上发展呢，在组织里承担更大的责任，还是说向深发展，更加的专业深耕，还是说我要左右发展，去横向的转型，看看别的职位，或者是呢向外发展，我去甚至出去创业呀，或者去读个书啊，等等等等。那这四个方向呢，需要我们自己啊，先做一轮的评估和筛选。 你知道很多人自己遇到瓶颈，说没有空间，其实因为你根本就看不到，原来还有四条路可以走。啊，方向决定效率，而视野呢决定心量。多花点时间，你去梳理这些路径本身，可以让你少走很多的弯路。接下来呢，我就讲了一个很重要的概念哈，叫价值链分析法，就是你要去盯着行业价值链去做职业定位，千万不要盯着一个职位去做职业定位。 我举个例子，那比如说你要是个编辑哈，你要盯着一个职位的话呢，你想的是，啊，我怎么发多少篇稿子，赚多少稿酬，怎么样从助理编辑做成主编。但如果你反过来想行业价值的话，你的视野会完全不同。怎么样能拿到一手信息呢？那什么样的传播渠道是又好又快的？要选择哪个垂直领域深耕下去？盯着这个行业的价值链呢？这样的定位就会有长远的职业竞争力，而不是盯着公司的职位来做定位。 那找到定位以后，就需要做一些选择啊。我分析了每个行业都需要经过的四个时期，你知道了要往哪儿切，但是什么时候切，则是时机的选择。所以天时地利都给你配齐了。那接下来呢，就是跳槽的方法。为什么有些人越跳越好，有些人就越跳越糟糕呢？因为跳槽的心法呀，叫做要追不要逃。 很多人把甩掉上一份痛苦的工作当目标，但是工作中间让他痛苦的要素却从来没有思考过。这就像不会游泳的人换个泳池不解决问题，因为你在北京学不会游泳，你上海不也学不会吗？ <laughs> 所以很多问题啊很难通过跳槽来解决。那么然后呢，我们谈到了去哪儿找好工作，和一般人理解不同啊，百分之八十好工作都不在招聘网站。 好工作早就内部消化，在公司体制内，啊，在公司内，在朋友圈内，早就消化完了。而在具体的课程里面，我讲了几个更加容易发现好机会的场景。好，最后面你看跳槽的机会找准了，接下来呢就是怎么样体面的离职，怎么样体面的告别的问题了。那怎么提离职呢？ <laughs> 先向谁提？怎么跟老东家保持好关系呢？这个方法我们都在跳槽时机这一周全都会讲到。 当然，最后面不管是跳槽还是转型，都需要你做最后一件事情，就是重新整理你的能力模块。很多人对转行是有误区的，觉得转行嘛，从头再来啊，下了一个很大的决心。其实你完全错了。职业经历这个玩意儿，就像玩乐高玩具一样，你可能原来拼出来一个摩托车，但是你可以把它拆开，重新换个方式再拼起来，这可能又是架飞机了。总之，你的能力模块。 你的社会资源、你的经验是不会丢的，你只是不会重新组装而已。比如说啊，很多全职妈妈说啊，我两年没有上班，所以没有任何能力了。错，全职妈妈是职场黑马呀！哪怕是全职妈妈，都有很多的能力模块。比如说，全职妈妈有很强的高难度沟通能力啊，跟老师聊、跟阿姨聊、跟婆婆聊，这都是高难度沟通吧？跟阿姨要谈心，给家里面采购，还涉及到商务谈判。 全职妈妈还有经营管理能力，对不对？她要管理你们家里面大大小小的支出，什么水电费、学费啊，这个老师的课时费，还要善于规划家里面各种的空间资源、人际资源啊，这简直是一个行政高管做的事情啊。最后面，职场妈妈还有多线程管理的能力，她一边要采购，一边要做家务，一边要陪孩子，一边还得给父母亲安排体检、安排旅行。最重要的是，全职妈妈一定有极强的自我效能。 他们不会放弃自我成长，他们报班儿健身、玩社群，有很强的自我管理能力、学习能力和社交能力，有很高的情商，有很好的韧性。所以，一个全职妈妈真的算上一个小公司的经营者的能力模块了。 所以我会带你回到转行能力迁移这周的内容上面，掌握如何把过去能力模块拆开来，怎么样像一个跨界的顶尖高手一样萃取出自己核心能力模块，又像搭乐高一样任意的创造，让所有的积累都不浪费，拼出一个更强大的自己。最后面我想说，我们重新给自己职业做定位，是希望啊能帮助自己想明白职业生涯里面这三个重要的决策，是做好眼前的事儿。 还是去探索自己的热爱，是做更喜欢的事情，还是做更擅长的？是坚持在传统行业里面，还是纵身一跃去一些新兴的行业呢？而在重要决策的这一周里面，我们就对这些问题啊一一做了解答。你比如说是做好眼前的事儿，还是追求热爱呢？其实我提供了一个 A、B、Z 的人生设计方案，就是你没有必要在这两种中间做一个完全两极的选择。 A 计划呢，就是做好眼前的工作；B 计划呢，就是培养备选的事情；而 Z 计划呢，就是不管 A、B 失败了以后，都能保住自己的退路。我会教你怎么样同时设置好这三个区域，这样子我们就能在职业的游乐场里面，叫做热爱的领域里面努力的玩。最后面，我觉得呀，这周内容最有价值的地方是，一七年这门课上线了很多得到同学给我们提供了很多很多真实的看完这节课的故事。 比如说啊，一个传统行业的销售，他特别纠结说要不要去互联网行业从最基层做起，还是回到原来业务里面去？其实他可以把过去的能力拼接到新的行业去。你再比如说，一个传统银行的柜员考虑说要不要去做早教，因为他更喜欢跟孩子们在一起，其实他能找到兴趣和自己能力的最好结合。 很多人从他们的困惑里面看到自己的影子，也从他们的选择里面照见自己的答案。所以听这节课的时候，你不仅可以听我讲，可以多看看评论区里面真实发生的故事。你知道吗？超级个体的课程里面啊，最宝贵的就是一个个真实的普通人的故事。我们讲的只是一些普适性的模型，但这些故事才是真真正正能激励每个人变化的。 我们可以互相陪伴，共同成长，我们一起变成一个超级个体，这些事情才是我们的信心资源。好了，接下来我们就一起开始第一模块的具体学习吧。所有新加入的同学，如果在这个模块有些心得的话，请在这篇文章下面留言，我会第一时间呢看到以后回复你。我们一起成长，长成为自己的样子。